सब यानी जो उसमें वो, ली, वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा आदमी का रोल क्या होता है जैसे सीरियल चालू होगा आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है खत्म काम उसका सीरियल खत्म बाकी सब महिला अच्छा तू खाना बनाई है नमक झोंक देगी जा आदमी का काम खत्म बस लैपटॉप खोलो टाई लगाओ खत्म कहानी बाद में आएगा घरे तो देखेगा वो मम्मी अलगे मुंह फुलाई है पत्नी अलगे रो रही परेशान रहता है जो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना बेचारा इसको लिया का है चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से किसी को दिक्कत आप लोग भी पिसाइएगा इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा डे वन से पहले दिन से तुम लोग एकदम खुश समझ में आता है तुम्हारा उम्र कितना है अभी तो तुम बोल दिया पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया टैडी दे टैडी दे चल पीछे घूम पीछे पीछे उधर पढ़ने का उम्र है पढ़ाई कर ले प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना सलमान खान बुढ़ौती में उसको दो मिनट में फंसा लेगा लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो प्यार दो मिनट में हो जाता है आगे तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात हमारा दिमाग जल जाता है ये भारत की संस्कृति है बाबू ये अंग्रेजों के यहाँ वेलेंटाइन डे होता है जहां हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं भारत की संस्कृति है यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है सात जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए सात फेरे लेते हैं वो लोग हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी ओके वहां फादर डे मनाओ कि याद ना आता है हमारा फादर कौन है तुम मम्मी से पूछो मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी ओहो जॉन डिसूजा उसके बाद विक्टर हम बोले ना लड़का के लिए क्या होना जरूरी है क्या मैं आप लड़की के लिए अच्छा, लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है घंटा दिल से होता है अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते यार यार शादी शुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है उसको ही पता है वैल्यू आगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घुस जाइए <laughs> आज जाके कह दीजिए खान सर बोले तो चारों ओर घूमने की के कचर के मारे अगला स्टेशन कैंट एरिया है वसंत विहार जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो ना उतरे और आपके पास कार्ड नहीं है उतर गए अरे चल रहा घूम के आते दूसरे का मेट्रो से तो वहाँ बैठल रहेगा आर्मी वाला धो देगा अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं पहुँचाए जाएंगे घर में भी देखिएगा ना महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी हम्म। सुपनेखा भी तो महिला थी नहीं थी और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है नकिया काट दिए थे <laughs> सुपनेखा का नहीं पता है देखो लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज उसी समय से डरी हुई है ये डर उनके डीएनए में घुस गया है कौन जी कहती है नहीं सर कौन लड़की करती है प्रपोज इस सबको समझो नहीं आता है कहा बोलना चाहिए कहा नहीं बोलना चाहिए नहीं सर तेरे नाम मूवी देखे मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है अंदर तक ले गायब हो गया गजनी देखे हाँ मारता है तो क्या हो जाता है पूरा उसका ब्रेने गड़बड़ा जाता है समझा गया कि नहीं गलत तो बहुत खतरनाक दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में प्यार करने से पहले अंजाम देख लो यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो मैचिंग भी है क्या जरूरत है भैया पिटाने की इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री कोनो लड़की के चक्कर में फोरवा के चलेंगे क्या हो गया लाइव वाले सब समझ रहा है हाँ ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर ये उधर हंसता है सब ये कैसे हंसता है सब पता है इमोजी बना देता है सर डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती और घुसियाएगा तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई कबो कबो बैच लेट हो जाता है ना घुसिया इसे बोलता है तो ओए खत्म हो गया